Dostlar bugün ucuz yolu klima var ya ondan yapacağız. Onun için bir adet şöyle mutfak aspiratörü. iki tane 45 derecelik 50'lik dirsek aldık. Folyo bant aldık. Alüminyum folyo aldık. Sıcak silikon yapacağımız ebata göre bir adet şöyle bir e, ağzı kilitli kutu aldık. Şimdi burayı keseceğiz. Aynı şekilde buraya pervanemiz oturacak. Buralara pimaçlarımız gelecek şekilde kalemle çizdik. Oraları keseceğiz. İçini folyo ile kaplıyoruz. Sonrasında e, bakalım neler olacak. E, verim alabilecek miyiz? Alırsak bile gerçekten değecek mi bu kadar uğraşa? Hep beraber göreceğiz. Evet dostlar, klimamız işlevsel olarak çalışıyor. Lakin şöyle bir sıkıntımız var. Pervanenin dönüş hızı yetersiz geldi ve bu sebeple size önerim e, bilgisayar fanı gibi 12 voltla çalışan, aynı zamanda hani yüksek hızla dönebilen işlemci fanı olabilir, bilgisayarın içerisindeki havalandırma fanı olabilir. Bu gibi fanlarla e, daha güzel sonuçlar alabilirsiniz. Ben de bilgisayar fanıyla değiştirmeyi düşünüyorum destek için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Aklınıza gelen tüm soruları da yorum kısmından sorabilirsiniz.